soy, soy buena persona, soy humano, soy correcto, persona correcta, soy inteligente, no soy mal persona, no soy racista, no soy español, yo soy inglés.